Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran Youtube Candil Kode Di video kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi sistem akademik kampus siap pakai Sebelum lanjut ke dalam pembahasan sistem akademik, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita semua selama bulan suci Ramadan. Serta, semoga kita termasuk di antara orang yang kembali ke kesucian dan kemenangan. Saya beserta tim yang bertugas mengucapkan minal aizin wal faizin, takabalallahu mina wa minkum. Oke sekarang kita lanjut ke dalam pembahasan sistem akademik kampus siap pakai. Seperti yang kita ketahui, Sistem akademik kampus merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kegiatan akademik di perguruan tinggi. Namun, membangun sistem akademik yang handal dan efisien bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup besar. Oleh karena itu, banyak kampus yang memilih untuk menggunakan aplikasi sistem akademik siap pakai. Aplikasi sistem akademik kampus siap pakai adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan sistem akademik yang handal dan efisien. Dalam aplikasi ini, terdapat berbagai fitur yang akan sangat membantu kegiatan akademik di kampus, seperti pengelolaan jadwal kuliah, pengelolaan nilai, pengelolaan absensi, dan masih banyak lagi. Bisa kamu lihat fitur-fiturnya di dalam video ini. Jika kamu ingin melihat demo dari aplikasi Sistem Informasi Akademik Kampus ini bisa langsung hubungi kontak saya nanti saya sertakan di deskripsi video ini. Selain itu, aplikasi Sistem Akademik Kampus Siap Pakai juga sudah terintegrasi dengan berbagai platform, seperti website dan aplikasi mobile, sehingga mahasiswa dapat mengakses informasi akademik mereka dengan mudah dan cepat. Selain itu, penggunaan aplikasi sistem akademik kampus siap pakai juga akan menghemat waktu dan biaya dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Namun, sebelum memilih aplikasi sistem akademik kampus siap pakai, pastikan untuk memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kampus Anda. Dan di sini kami menerima jasa pembuatan website dan juga aplikasi siap pakai. Nah, itulah sedikit informasi tentang aplikasi sistem akademik kampus siap pakai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di saluran YouTube saya untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.